कैप के ऊपर ना आए सॉरी निप्पल के ऊपर ना आए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है आप बाहर बाहर थोड़ा सा हाँ ठीक है ठीक है हाँ। ठीक है दबाइए थोड़ा सा धीरे धीरे दबाइए दबाइए दबाइए थोड़ा सा बाहर आ गया है ना दोबारा कर लीजिए थोड़ा खोलिए हाँ, बस दबाइए गया हाँ। नहीं मैंने हो गया हो गया अब गया हाँ दवाई फिर बाहर निकाल बाहर निकाल लिया आप यहाँ पे ना हाँ दवाई बस हो गया बढ़िया हाँ जीरो हाँ, जीरो हाँ। ये तो चार बार करेगा ना हो जाएगा जब गिरे वो पकड़ बना लेना कैब के ऊपर तब उसको एडजस्ट कीजिएगा पकड़ नहीं बनाया अभी पकड़ बना अब देखिए कहाँ जा रहा है दबाइए रही है पटाखा नहीं नहीं दस बीस बनने दीजिए तो नहीं करोगे फर्स्ट क्लास काफ़ी का